Abbasqulu Ağa Bakıxanov Hikmətin fəziləti Qədim bir kitabda verilmiş xəbər İranda bir həkim varmış mötəbər. Ümidi yox ikən onun sabaha belə bir sifariş göndərdi şaha. Onun üzüyünü böyük hökmdar ən müdrik adama versin yadigar.'' Şah bu vəsiyyəti icra edərkən ehtiyat edirdi divanələrdən. Çünki hər dövlətli, kasıb, hər gəda özünü ən müdrik bilir dünyada. Nəhayət hamını çağırtdırdı şah, onları mətləbdən eylədi agah, dedi, üç suala istərəm cavab, kim daha düz desə, olsun intixab. Əvvəl ən xeyirli nədir müxtəsər? Tamahkar olanlar dedilər ki, zər. Vergi toplayanlar dedilər, xərac. Tacirlər dedilər ki, alver və rəvac. Şah dedi, uzaqdır bunlar mətləbdən. Orada bir qoca durmuşdu həmən. Söylədi, hər şeydən xeyirli hünər. Hünərsiz heç bir şey olmaz müəssər. Şah qəbul eylədi, soruşdu yenə. Dünyada hər şeydən yaxşı deyin nə? Yüksəldi müxtəlif səslər saraydan. Şahın razılığı, şadlıq, firavan. Yenə də qoca dedi bu sözü. Hər şeydən yaxşıdır yaxşılıq özü. Çünki yaxşı sifət olarsa səndə, afərin söyləyər dost da, düşmən də. Şah dedi, ən lazım nədir insana? Yenə də o fikir çıxdı meydana. Şah isə qocuya edirdi diqqət, dedi, ən lazımlı şeydir həqiqət. Həqiqət olmasa, olmaz intizam, Dünya həqiqətlə dolanır müdam. Şah qalxıb qocuya eylədi təzim, üzüyü hörmətlə eylədi təqdim. Əmr etdi, saraydan getməsin bir an, ki, alsın hər işdə məsləhət ondan. Nəhayət, oldu o, şahın vəziri, ölkəni düzəltdi, onun tədbiri. Nə yaxşı olardı hər ölkədə ah. Olaydı belə bir vəziri ilə şah. Ey Qüdsi, hikmətdən varsa xəbərin, yaxşı adamlarda olsun nəzərin.